SCP-3270 The painting that makes you a furry，让你变成受控的绘画。项目等级 C，兜状措施。SCP-3270 应被保存于塞六四的储物柜中。所有 SCP-3270 的照片一经发现将被删除，但这并不包括任何 SCP-3270 副本照片。SCP-3270 之一实体应被保存于塞八十八，除了仅限基金会人员访问的区域以外。 允许他们在设施中自由行动，应定期向 SCP-3270 之一实体投喂手语和牛奶。SCP-3270 之一对玩具和其他设施的要求将由赛八十八的三名 B 级人员批准，但完成这些要求的费用不得超过三十美金。描述。 SCP-3270 是一幅画，描绘了一只靠在枕头旁休息的猫。直接或间接观看 SCP-3270 会导致观看者在几个月的过程中经历各种生理和心理上的变化。见文档3270之一。该效果不会在 SCP-3270 的副本上显现，无论该副本是猎印或重绘的。SCP-3270 的观看者将被归类为 SCP-3270 之一实体。文档3270之一。初次观看。 观看者会对 SCP-3270 表示赞赏。之前观看过 SCP-3270 的副本，并对其表示冷漠或不悦的观看者，仍会对 SCP-3270 表示赞赏。初次观看后一小时，观看者会表现出更高的热情、好奇心，并且通常会拥有更积极的人生观。初次观看后一天，观看者会增加对猫科动物的兴趣，这种兴趣表现为观看普通家猫的图片、影片。 购买描绘猫的服装、家具或其他物品，或者收养宠物猫初次观看后一周，观看者开始推荐他人养猫作为宠物，并推荐他人观看 SCP-3270。初次观看后三周，观看者开始显示出类似于猫的行为，比如用舔自己来代替更加正式的洗浴方式，更喜欢在地板上进食，以及手脚并用的走路。初次观看后两个月，观看者体毛生长会增加。 初次观看后四个月，观看者的骨骼系统开始缩小，他们的肌肉和皮肤也一样。初次观看后五个月，观看者的身体会发生其他各种变化，如耳朵的形状和位置发生改变，眼睛重构为类似家猫的形式，拇指和手指被家猫典型的指骨所取代。初次观看后六月，SCP-3270 G 一实体在生理上与无异常的家猫相同，虽然缺乏必要的器官，它们仍可说话。在此阶段。 上述 SCP-3270 的心理效应已消失。SCP-3270 之异实体的寿命与普通人类相同，但可通过正常手段终止其生命。访谈记录三2 7 0之一，受访者：Alison 博士，一名 SCP-3270 之异实体。采访者：Ben Rowan 博士。前言：Alison 博士自愿观看了 SCP-3270，该访谈在初次观看 SCP-3270 八个月后进行。记录开始。 你为什么要自愿观看 SCP 三二七零？好奇，主要是好奇。你会怎么描述转化为 SCP 三二七零之一实体的过程？一开始感觉还好，就算我找到了一个新的爱好。到了真正变成猫的那一步时，我感到了难以忍受的痛苦。你对 SCP 三二七零有什么看法？它毁了我的人生。我是说 SCP 三二七零的艺术型。哦，我觉得它挺萌的。记录结束。 以上就是 SCP 三二七零。简单来说，SCP 三二七零是一幅猫的画。看到这幅画的人会喜欢上猫，买各种猫的物品，养猫，并推荐别人也来看 SCP 三二七零。最后身体会发生转变，变成一只能说话的猫。不得不说，这个 SCP 真的是有点强。蛮有趣的一点是，文档中提到 SCP 三二七零的心理影响在变成猫后就会消失。但是访问中这位博士还是觉得猫很萌，所以说这位博士本来就是猫控，才想把自己变成猫吗？ 这支影片就到这边，如果喜欢这支影片，记得帮忙喜欢；不喜欢的话，就不喜欢吧。希望做成 S D P 或主题，可以留言告诉我。就这样，拜拜。